mukulembeze ezexcellence yoweri kaguta museveni bashanize down oba tebabaddeyo ku mukolo ogwo okujja ku pulezidenti we kenya uhuru kenyatta junior yeyabaddeyo kitegeeza ki mu byobufuzi bya africa tugenda tunundako n'ensonga eya eh, nti epapula eh, lwa new vision wamu ne monitor wiiki ewedde zavuddeyo nezikuba nezigamba nti no obumu ku buvuyo obwabaddeyo nti no ah, mtn oba kampuni ya mtn eketta oba erina ebyama byesoomola e, ebyekwata ku ggwanga nga ebitwala awalala nti uh, mp wa kyaddondo uh, robert kyagulanyi ayinamu omukono kyentunuulira kyekino nti bwebanga robert kyagulanyi ayina obusobozi obubeera no ne ne bambega mu bitongole ebya ebya ebyamasimu bwebityo tugambe nti nayina n'obusobozi obeera nebambega mu mujje oba mu poliisi obaki ezo zensonga zetugenda okutunulira nga tulina omu ku bantu abasinga okumanya ebyobufuzi byensi eno si uganda yokka abula ensi eno omukulu tamale mirundi so bwetutyo wetugenda otandika mutabani wa yowaana tutandika ku meefuga mm. ebyo bibeera mu mikolo Mm. naye muto wange ono brian white mm. namubadde mumukrisizinga nnyo mu bya ssente yazzeeyo mu kyalo gye bamuzaala mm. nabadde eggulo agenda kuzimbayo essomero agenda kuzimbayo erya primary technical institute eyabana byemikono akoleyo nakyo ekirala somero tegene ko insi oti jibakolya practicals dozani twali aina yikanga ebikumi bitano ne brain white mukwano gwo nnyo e, akola mulimu ki bino ebyo anti aina aina charity organization charity organization tekitegeeza busuubuzi ye charity ya anti about kama tele dikulo sente zijawo international organization yes mwera kube ebyamu wano waliwo ebitongole bingi hmm. osanga nga badide ku christmas baleesa abalalu babagabula oyo ababbirako sente nosanga nga badide obwana buno buswit bundi hmm. poliisi ebunoonya babawagalako vidiyo waliwo eyabalaze mumanye nti okukwata abaana abakulukudu bafulumya bbiriyoni 3 nembagamba nti oh, sente ezo muziwe abenaalimu nga muwanga muyanga obwo obwana okubuyola biliyoni satu tebuliko tebwakomawo kwebuli es kubanga ono bigirimaana omanyi gavumenti yafa akola obulungi tebamulaga hmm. babbi buli omu babbawo hmm. bigirimaana azizawo rehabilitation hmm. center zonna mu uganda nakula omwana oweddala enyo bamutwala kampiringisa kampiringisa yali afudde nayebyo birabako mumawulire bigirimaana bakuba mukube nakiwala nakiwala nakiwala abo bebawala abataliimu omugaso kakati mukitegeere ti sente bazibbiramu kyali te organization zijja wano naye bazibba kakati ono ye ezizi abadde azituusa kuki mu bantu kati ez'okusaasaanya yagambye temugendayo kumusaba ssente era saasenzewo bantu bangi ngaabadde bamukuuma omanyi brian wit nange saasooka mutegeera bamukubirawo bamafiya kasolina ne museveni nga bakkuba wy woleetya museveni idea nga etamusaba ssente bo baagala amusaba ssente kintu kirirako ssente bamukuba nebagamba nti emotoka nebaga nti ah. olaba bwe bali bamukoza ku motoka mm. e, omuvubuka ono gwe bagenda okukumyawo wano mu uganda mm. yayina emotoka gyatunda mm. kati bano ababbi abali mu poliisi nebagala bagikuze ate bamukwate nti akolagana nabatta abakazi naye mukulu tamale wadde tusiyemu kubadde ku nsonga naye ensi mm. ezakulakulana mm. omuntu bwotuuka okubeera nesente bweezityo mu mm. gavumenti nti batuuka ekiseera ne banoonyereza nti tubadde n'abantu bangi nnyo wano abafuna sente naye nga tetumanyi nsibuko yaazo ah, brin waite olowoza eggwanga teryandibadde terinoonyereza wa ensibuko yesente ze balina emirimu brin wait talina mulimu mubitabo byensi yonna kati mugagga asinga mu afirika era amawanga agamu kakati nebagamba ah. tiwaliwo yali agenza okukwata sente zomuntu omwana webyobufuzi edubai nebamugamba nti citizen wa dubai gwoyinawoki kabuga yakulya ledi eyatta abantu erwanda kabuga teyabulire nairobi nga kenya ah. tesobola muzaayo ensi tekyafa ku soso weyadugeti wamani waliwo omutani wa banda yali purezidenti wamalawi era naye yali mwekagga nga tumwebaze ye teyabulire nairobi babaga mutuwa ekifaananyi ki what man are you going to use hmm. okujjako ngaogenye nti sente zazikozesa obuyeekera naye sente za brain white wabaazi wabantu kati kati yafunye management empya sente zinagenda mu biyamba bantu naye nogwe nogamba hmm. nti mulina abaana bemulabirira nemusaba emmere kati olaba sanyu babies home hmm. sanyibebebadde webanga ddeniewanga tirwaki niye nomusisa agenda omusisa agamba nti ne bamalaya balese sente bamalaya omusisati abamalaya bebasuulawo abaananaye bamalaya tikibebasuulawo abaana abo abaana babamalayaeyo fathe mama fina yagulira gundi yagulira gundi emmotoka baali balwanagana balwanagana mwawule wan oba bwayise wan mm. nagimugulira emmotoka nibagamba omusamiza agulira atya fathe emotoka ate atya ate gwogirina kati emotoka yomusamize gwe gwomunaddiini lwaki otambula mumotoka yomusamizeonomusisita bamalaya tibaita kujja ne baleeta sente naawe nozikwatako eh. okuakubga nti balinamu abaana hmm. nti bebasuula abaanaate eh. nawulira omukazi ayogera sensi yagaa nti basuula nnyo abaana ku crismas at the end of year ey'omwaka hmm. naawe ensonga mainly ebbiri zenalabamu yaga nti abalina embuto baagala abaana baveemu bakyakale abamu babaaba bwe baba baalaga bweru bwajja olubuto alugjamu hmm. n'abaana abaddayo ewaabwe nga bavudde ku ssomero oyo omukazi mugezi nnyo mutwale mu saidi naye saidi nayekugaa nti ono omuvuka yavudde mu university london najja wano bamuse oyalangalo uyu beewaabwe uyu suspect beewaabwe yabaweereza ssente bakole ebintu bye bweyabibabuuziza nebamuyimbaomukulutamalegavumenti bweba tesobola kutunuulira omuntu wajja ssente eh. revenu enasobola otya oba ur enasobola otya ocollectinga ah. revenu oba okubalirira omusolo gwolina osasula nga tetusoose kumanyayamuyafitina ti omusajja yagala eyasebalamu e, hmm. owa revenu hmm. sebalamu yayina ebyalano emitwalo ebiri ngaayinamu akola ajje china damage kuba siba namu yabeeranga mu butale kakati ona tugidde kuyaati mm. ali mutereza mm. yali mu butale kakati ye ngaamanyi nti damage bwagireeta akolamu obugoyi bw'abaana akolamu empale ne batwala mu butale soba omuvuka yagiggala n'ebyalana emitwalo ebiri sebalamu n'abiteeka ewuwe nkuyegeza ezabiri ate nga kananasanimuomu sente ogula ebyalaana livenu neekugamba livenu neekugamba nti gundi wava munne yamala emyaka kumi nga tawa revenu tasasula musolo ali wano nga radio kyendala nga tivi kyendala hmm. wizizit tikanti b so therefo hmm. omuntu mwekibakola bubi singa abadde mulala nga wakabira ndala ee eh, eh, mwandisanyuse nyabo balina okuba nesente babateekamu obwongo tukita imperialism imperialism kitegeeza ti omuntu okkirira nti ah, oyo abo basaana okubeera nabyo abo basaana okubeera nabyo nga bomulaba oyo mumbejja oyogun tewali katonda takolangako mumpejja katonda takolangako mulangira hmm. who married his mother is the difference between you and the kabaka singa mama oyo yafumbirwa muteesa nayo singa oli mulangiraes katonda takolangako balangira aa katonda takolangako bapuresidenti aa singa abawa emitwe emirala abagayidinga bugayidingi ne bafuna n'abantu therefore kyembadde mbaga kiri kimu nti eyo projekiti yagundi eyo njiwagirira ddalayes nti abaana babayoole ku nguudo basome abagala okusoma baddemu basome ng'ayinawo ne technical institute kubanga ze mbagamba tosobola kubeera univesity ngaosomesa amawulire journalism nga tolinawo radio station newspaper ne tvbasomerawo practicals kakati ate bwe bajja eno mu tv zammwe okujakati nga wano wolabyokewali gulini kamera erimu emu bagiwe yajja ku yintaani kamera eri emu bagiwe yajja ku yintaani university must have a, a newspaper a university must have a radio station and a tv station at the campus bwe besomesa mawulire mukulu tamale bwebanga omuntu omu avuddeyo nakola eh. project bwete ejy abantu ku nguudo eh. tugambe no gavumenti yo nga organs ebefeirinze eh. gavumenti efe irinze yo because nze bwene abantu bebekwatira mukitegeeza gavumenti efe irinze enkola eh, ejja bweti hmm. e, era ekyo kimutamanyi hmm. nti mu myaka gyenkaaga bwe twafuna eindependence hmm. gavumenti zayingira mu bintu why tetwaliwo bacapitalist basobola kukola mirimu nga bayindi bokka bebaliwo bobote ne bagamba nti amakampuni tugakozemu 51 tuteekakutuwa controlling omuyindi kyeyakola teyaddamu kukola yategeranga nti buli kampuni lwegwa nga gavumenti eteekamuki wantu alinawo kyetuyita crop finance nga gavumenti yekwata ssente neziwa ebibiina ebyegasi nebigula emmwani byona biguza cof marketing board hmm. eyenkola bamusebete bagijjawo omusuubuzi ati ayimirirewo ku lulwe ekinuma kyokka buli kimu kukiwa bachina era kakatabo nkawandiisi hmm. wasalendingasabrinity to the chinese neumeme neye mugiwa abachina buli kintu lwe baligenda waliwo eggulu lye lyayitinga ne mabegaawo nti president yoweri kakuta museveni agamba ogula ettaka lya buganda lyonna then aliguza abachina ebyo bya busiro baali balowooza kyapa munyuma kyapa munyuma baleeta kyapa mu nyuma mbuba batuwa hmm. emyaka ana muwenda batutunda ewa museveni hmm. bafune compensation naye omwana oyo abala Hmm. tolowooza mbu mugezi nebagamba nti nange nkirina ekyapa mu nyuma kubanga hmm. ekyapa mungalo kiweerayo kino kino kyagenda mu ttoyi kumala kugenda mu ttoyi kyobala nakituuma kyapa mu nyuma kino si kyapa mu ngalo nebakimpayiriza naye batugamba mwabawakanya ate mwabalinamweneeseeka muzatabafuuti 15 wali omudde ngajjayo engalabe muwanga nali mukuba mutta era hmm. muwanga kati yagenze walala twayawukanye ye bamututte batwala ah, ah, ah, bagambye nno gundi wakozeseza bamafi okumugjawotosobola kuntwala mhm. mm. abo abaana bekwese bati mbu bajja kuja balimba president bajja kujawo nbs mm. eri ubc balimye nga mutaddemu biliyoni era nekir emyezi eki nga kiri ku ttaka nga muwanga tusingana nga mugamba nti wabala bubi mm. nze bantwala abo abaana obwongo bwange nibwe bagatta kumi tebabusobola mpera kali kibitu babba babba kumukamwa ku saint kakati ayitu mujeyo kakati kichenkubuza pastor wana bwabako kiza to express your mind mm. ngabuli mucho ochoge gashumba ba mugoba mm. ndi akulisa jinga government yavuma mm. uno nsolo nkambwe ba mugoba ndi yavuma government masaja masaja eh, ugomba saja mivu atere atere diyo yabo jibako zoba tv onojogererako ngabako go bakundala mm -mm. tutunuulire olupapula lwamawulire olwa monta okuvayo nelukubantino bobi wine ayina omukonobitegedde bulungi hmm. kyebabadde bakugamba hmm. nti era bakubye bobi wine gwe kyotategedde nze ndaba nga bagambye ayina ah, emirandira bali abasajja baali balwanyisa musolo guleme kuvaawo ne banoonya abantu abali influenso ne babawa sente including bobi wine bobi wine gwe bakubye talwanira bantu era uganda bobi wine would call a press conference immediately bazimwera ku video ati tewakitegedde gwe tekitegedde nti president mm. yalagira omusolo gukakkaneko mm. abamakampuni ne bagaana mm. kakati abamakampuni kyebaakola mm. okugulemezaawo mm. ne bagenda nga bawa abantu sente ababaka ba palamenti nga kati bwenkugamba nti babawadde biliyoni bisatu naye olupapula ate telugambako ku musolo lugamba okusomola ebyama bya gavumenti nondo hmm. nakangavanakati ninkufiiraye hmm. tebagala katuntu akole ripooti hmm. biriyoni ebi bisatu tebagala katuntu akole ripooti baazi bawadde bagala kutwala katuntu bagala kuteekawo munyavu kati abo si bakulembeze temuli mumpeke nono gundi bwe bamukoze ono omwana naye bwe bamukoze ngaomusajja bwanavayo nagamba nti mirundi twamuwa ssente atwogerere kino mbangudde nabali kyebaali baagala nti nwanyisa ekyapa ate nga nina kati bobi wayini yakubiddwa timu baanoonya okuwa ssente naye yalimu ekitegeeza kakati gwe bwekibanga kakati nga wakatandika kumakyonoonya kukyusa bukulembeze hmm. ate bwoli enguza kakati bwonaotula mu ntebe tolya ekinene baamukuby ennyo ekikulu ekirimu kyokka hmm. kiri kimu nti obwongo bwabwe mm. bwebatebalina kibayita brainstorming mm. singa okwata omwami omukyalawo ne hausigaano omukyalawo ne houseboy mm. okolaki nze nsirikabatubuuza wa should erisonable man do what should erisonable man do i have caught my wife in bed with the house boy oba you were woman you've caught your husband with the house girl okuba ndulu mm -hmm. mwami nkukutte bannange ab'emitiko wuu mujje mulabe mujje mule oswala n'ebivumo byemwefumira ku mizigo ofuuka ku buliri okola kakati obusungu bwe bukwogereza naye bwebasigala bagamba kyova olaba amasooka genjesa buli lunaku ogafukira ate mugenda kuvaawo ku mizigo ate temugenda kwawukana kakati ffe tusooka ntugamba when i face a challenge hmm. tukiyita meditation nsooka nentuula abaganda bakuyitanga nti yogera bweba ku kitanda enyama eyogere n'omubiri mm. kakati tutudde nze nkimanyi amawanga gonna geeketta fast sekery akwembase yonna abambega amawanga gonna geeketta kuva dda nadda naamerika ekotta bungereza ne bungereza ekotta amerika ne russia biki mm. why tulina interests mutunuulire embase ya misiri mumanyi gyeri embase ya misiri eri jinja kubala mazzi ga, ga, ga, ga nayiro embase ya misiri erijinja hmm. era kino ekiddo bwolaba bakizanya bati misiri yabawako dola emiliyoni satu eza dola bayule ekiddo ekyo kati bagidda mu nkovu ekiddo ekiddo ekiddo hmm. kati bagidda mu nkovu kubanga ekyo ekiddo kirina evaporation wamaanyi nnyo hmm. okusooka kirina emisota nti omusota gutambula ne guva eno ne gudda eno ngaokwekoyirinze kuli ekyokubiri kinywa amazzi okamala okukamazzi kati golabamu abatv kitta n'ebyennyanja mulanga kiddo wa ansikiryako okisizi bali bagala kubba omumisiri wali omumisiri alina okuteekamu sente oba gavumenti eteekemu sente oba hmm. bafuyire ennyanja ebyennyanja babitugobeko kati ate kalantini ku nyama yavuddeko abasajja balironinga bantu mbasobola naye kakati okubanga ngaebitongole bya gavumenti ebinavaayo nga cid ah. okukoshoninga bobi wine wy because olupapula lwavuddeyo ah, ne lwogera nkugambye gwe tewakitegedde babadde baagala kugoba mu nyarwanda nti rwanda yateeka abantu abakesi bayo mtn why mtn rwanda eri kumbira nyine south africa bali babako bayino bago bayo hmm. battirayo omuntu rwanda e, e, yagendee gundi kagame nagande wadesinnamusenayenasanyukira abamusi kuba nange nali musi hmm. kakati okuttira omuntu ensi okutta omuntu mu ggwanga eddala kakati bakyebatamanyi kiri kimu hmm. nti how do episonage tebasoma ensizigeta zitya zinnewaazo ensizigeta zitya zinnewaazo bayinza okuddira essimu ne bagiwa pulezidenti essimu kati mwamwaleeta abacyayina wano be babakolera buli kizimbe kyonna president office yabacyayina eri bagidi isi bagidi america yazimba ekitebe kyayo e russia omanyi kye baakola abalasha abalasha balina abakazi balungi ennyo babafumbisa eh, bamerika eh, eh, hmm. baleeta obuwala obulungi ennyo nga buyitawo bana abamerika balimba gwe bukunama bwebubanga obulonda ebintu tebwakwana abamerika amerika egenda okutekebera ekizimbe kyayo kayina 17 nga kyonna kiri bagdi yakimenya bakimenya bumenya ne baleeta abazimbi abalala eyepisonegi amawanga gakettaganne waago mu hmm. magezi hmm. era abazungu bayinza okukutegeera kakati nze abo abakwagwa baali bagamba mbunze okwalinga waliwo omuntu awandika ebintu bya state house naye mbaga nti nze nonga nti nkwateka okwalinga mukwatira munaku nnya wy tusooka ne tubuuza byayogera bituufu byayogera bituufu hmm. nti bituufu wetwayogeredde kino nekino wabadde wana ntandika basaidai nga tetukuyita netutegeera byetwayogedde ku olwo nga toliimu teyabifunye wizironu yu tulina amagezi mu mutwe wizironu yu episonogy gundi tumukunde nomugani nti ebyo bimulema ebyo ensi zonna ziketta zinewaayo ekyokuli kyenkubuuza nti omuzimbi eyazimba ennyumba yo oyinza okugaa nti tamanyi kisenge kimunsula kyovulaba bazimba amakomera bundi hmm. baba balina okubajakakati kagame yali wano purezidenti kagame yali musemwayi abanyarwanda wano we bali mu intelligence for a purpose why followback state y'abanyarwanda ye uganda is this a kickback of bobby wine At, it, it, no bobby wine yati nkugayi bamukubye ekigu nti mtn bwe yali eyagala okukesikalenga ebba ssente mtnyakozesa bobi wainebannebamukozesa ne banne awo aba agudde kakati kisigalidde kimu mtn bwevaayo nega nti twamukozesa tadambyabufuzi ta haba kubiddwa nika katika nkubuzi bomba mugo babanyarwana foreign minister wafe onalebo kutesa mukazi ya mujjawo yali akola na kwemba si yalwa samwe ya iris oba ayivole cost omunyarwanda muna amuta bavudo ne bava ne ba ne ba ne ba gundi ne batandiko bava ne eh. bawozesa eh. kai kai kale kaihura eh. okuza yabanyarwanda tugameno kale kaihura na large extent yali mutufu mbuchino yali achiregedde andi kengo bolira blood sikazani water abanyarwanda batunulira uganda ye folobaka position yammwe nze mbagamba ekintu kimu hmm. nti bwogoba mukazi wo n'omugoba musabire gyagenza okufumbirwa afumbirwe omusajja omugagga aleme kutunula wuwo naye mu abasajja mwagala nnyo okusiranyaki abakazi alemeba bulungi anzijukire anti ajja kujjaewo ajja kukomaweewuwo nti bweoba wafunyisa omuwala olubuto nga musoma ensi bwemulemera mbugwe watta okusoma kwange Neifu izimare tisamu yanga alivuru unji. Takuda mm. na mungu. Kakati ya banyarwande nsi ya kubajimanyi. Nti Rwanda. Tuwajira mungu nebizi mungu. Mm. Baliba presidenti. Nga wakutu baduse munseyo. Presidenti ya vera ati omuganda baganda ni baduka. Tudewe tuogerira. About 45% ya banyarwande ni mwekiza hilo. Bakutu banunya kudayo. Bana batusibama li miaka atano ni baddayo. Ekitegeza. Abakutu na abatusibama na Uganda. Bona bona yabwe. era kyenva mbagamba nti abaana abawala be balonda omusika hmm. lwaki hmm. even at old age omuwala addayo bino byawakatuliki byebakola hmm. mbutuleete omukazi ow'empeta omukazi ow'empeta yali luddawa bafaza egandula nenyuzaamu omukazi ow'empeta yali ludda nga nyaba omwetisa emigugumbu omukazi ow'empeta akomye ow'empeta yakulema bakubi kibooko faza mukuba nga aleeza ow'empeta so kakati abaana abawala baddayo eka thats why abaana abawala be balonda omusika ate atunde waabwe ekizzukulu yezisiwaabwe waakyo n'ebijja ababirimu tekibalabangako ebyana bisinga obukulu bikuze sirimuasi byakitawe waabwe ekyo kisikiraki tekimanyi nabalimukabbuli bitunda ebijja kuba tebirinamu interest kakati enyumba enzadde eyabasisita abakaddi eriruddawa bafaaza abakaddi balagawa balaga nsambya balaga mu nyumba nzadde babulaza balaga mu nyumba nzadde hmm. which means enyumba enzadde y'abanyarwanda era mwekambabuliraye uganda abanyarwanda ati mwana time olulisaminihululuziganda nga bakuba amasasi n'ovaawo bavume olabe bavume kayira yawangalawo kayira yesiba ku banyarwanda kuva mugundi mu nsanvu mwenda abanyarwanda hmm. kakoza mutale yagenda nakola paper nagamba nti tulina okwetegekera abanyarwanda oba bali mu uganda kozibayogeraes eh, amawanga gonna kiteekawo eggwanga lyaffe nti tujja tuuka ekisera tubeere nga tetulina bannansiabapalasitayini baali bawambye abapalasitayini baali bawambye jordaani bagezi bayitirivu nga nabaga nafe katuwambe eno ensi isirairi hmm. yayina sikwa ya miles munaana ku nsalo yayo ne lebanoni nga constitution ya lebanoni ekugamba pulezidenti wa lebanoni ba puraiminisa ajja kubanga mukatuliki abawalabu bajja ne basengayo ne baga mukajjemu mu constitution ba lebanoni bakubaganira emyaka kumi neki mu sivowo bulade sivowo kukyusa katundu mu constitution kati abawalabu be basingamu obungi hezibola nejja kakati tewali puraiminisa wa lebanoni asobola kubeerako nga hezibula eganye hezibula yaabwe ya iran hezibula ya iran hezibola kubanga mumuli mubirala muli mubitabakwatako so nabanyarwanda bajja tuuka babaire nga baditamininga president wa uganda yes. even now they determine abanyarwanda you know banyarwanda registered voters mu uganda bo bomubaawula abawano nabeeri mubaawula nga twabawasawasadda nga nayo batwasaaula bano abaganda abagamba tukole zoning abesimba mu buganda kabaka yekka nabagambye nti mu 958 babala amaga babala population ya buganda ngerina 1.5 million people hmm. nga kyenda be baganda kaswa hmm. hey. ku 1.5 abaganda bali milioni gundi mitwalo kyenda abalala bali bakingi bwana mwanga naye nga belimbika mu buganda ekyokubiri bali, abaga, bali abasajja abanyarwanda abasooka okujja mu buganda tebalina mitwe minene hmm. baberanga ku nsaalo hmm. nga teri munyalwanda alina nyumba mukibanja mukyalo wakati nga tebagala baana babaganda bafunyisa mbuto bajja bagoba ku kyalo as we talk today the assertive the ugandans waliwo ebitundu omuganda gyatawangulayo era oyo gundi semakula bamuyita semakula yali anvuma nnyo kati bamugoba emmembo semakula ono mp hmm. yagaa nti bannahe tuteekewo ekibiina ekigatta ba mp abaganda ne ba mp abava mu buganda banjagulo kituufu eh. tulina bamp abava mu buganda naye nga sibaganda eh. so therefo ensi zonna baabasajja bakola konstitution ya amerika ne bakugamba anaafuga amerika ajja kubanga ngaazaaliddwa ku ttaka lya amerika kyobola trump agenda akijjawo kati ti abagagga mu afirika batwala abakazi babazalirewa mu amerika bafuke basitizeni baki baliba eh, naye abasajja abagezi bahenry kisinja andrew yanga negundi nono we california swazinika tebafuka ku amerika naye nga obuwagizi babuyina why kyembaga nti nze kumutwebafoeinbadetaminina eh, kinene nnyo okuvoti amerika era kakati okiraba nti katikkiro wa buganda alondebwa bulondebwa amwenakyogeragundi mm. ampe mukibina kkmukabuli kaseera dakikaseera akuba obulango kikere kiri kumbaata mm. ate nga tamanyi nti ate kyekituufu kyenebagamba tewabuliako obulango buli dakikasatunga banvuma kikere kiri kumbaata fe tuli siriasi ngaobuulira ebyo bagenda okulaba nga ate kyebajjaeyo bakugamba katikiro wa buganda ajja kuba nga omuganda mm. naye tuva kwataano mu munaana n'abanyarwanda abaki bonna abali mu buganda bonna muvaamu katikkiro ekyokubiri constitution ya uganda yagaana obuwangwa bwonna obutatambula na mulembe hmm. kakati mu buganda katikkiro taba mukazi mwena ali oba mukazi constitution ekugamba nti eh, regional tier ekugamba nti katikkiro wa buganda anaatumibwanga erinnya abantu eribanguyira naye ajja kukolanga emikolo gy'abaganda omulokole talya tasamiraes kakati nze mbagamba nti ebintu ebimu obwongo bwe bubatawaanya sisobola kuleeta tteeka lya kampala ku dairutinga bwa meeya bwaliba owange bwaliba meeya owenaalemu no mugambe bugambi nti essomero lyabasiraamu gundi isamica university mbaale omwana wobwe omutwalayo alina okwambala hijabu oba mujeewo Tonyita kanti omwana nge mutute musomero ndi musajja musiraamu nga kummene kuliko pooko hmm. ntya ajejirya ate amasowaani amasefuliya bafumbira mwiriwo ajesirukwatire menu kakati e, constitution ya uganda ekibuga kampala yakiwa gavumenti ekifuge ekitegeeza mu kifo ky'okulwana nerukwako mukola amenimenti egi nti ekibuga bakiwaani yeronda ki kakati meya atabenga nga wakibiina ekiri mu buyinza tabeere nga meya ate rikwagaleeta engalabiye naye ndenyutinga ogwa meya enfunze kulumye notemako ekigere no what was the intention of the flamers okugamba nti kampala will be directly administered by the central government ekitegeeza central government yereeta ki yereta ye amateka yereta ye nemeya yes kakati waliwo gundi eh, eh, hongo kongo hongo kongo yali ezimbiddwa mu ngeri yanjawulo okuva ku china kabaka wa china naalizinga emyaka kikumi kyetubagamba nti lizo nakuj lizo yowemingumubitukaduke lizi fasobola asoka nakuwa emyaka etaano nakola assessment yaita okuga nti emyaka etaano tosobola ekibanja ekyo nakitwala t bwoba wazimbamu residential house yakusulamu nokolawo edduuka kikujjaku omenya amateeka ga liizi liizi eggwako kabaka wa china yaliizinga hongo kong emyaka kikumi kyaweddeko ahundred years kyaweddeko era kakati abafuga hongo kongo bava china mm. kyenakugambye ti china kasi yeddiza hongo kongo yereeta gavana era mu mawanga agamu agakyayagala queen canada australia gundi new zealand ako gayina gwe bayita gavana geno queen yakyabalondera gavana geno kati oba queen alonda gavana geno kitegeeza ki nti interest za queen ziriki era alonda babe yes wano mu bukatuli kimu temubitegeera bajjawo joseph mukwaya nga yankeziriyale wabamiruhiro ne baleeta wamala wabaiti fathers bakugambye nti owamiruhirwa ayinza okufuga erubaga verona faz afuga erubaga hmm. ngaafugayo ati kati yusi foyo ebibalema kakati nga bobadde omisididi nga abantu babwaine bamuvunaana kulya sente nga gundi ezimuwa naye olupapula sibwe lwawandikaagirwanirire olupapula lwawandika kusomola byama ebyama balibe alina ekyo tokyogera for how long kubanga mtn mbire nanyiniyo wano representative wayo mukwano kwa president mama we advisor wa president se ebyokuzanya liyo waliyo abaliriyo hmm. nebyokuzanya ebya dole aliriyo kati advisor talina kagaali atambuza ebigere kuwali omulabyeyo tugende ebweru bakubuuze nti adivaiza wa president gwetira sente zofuna ozivunjise mu dollars eh. bakugende adivaiza president naye musala gwo gwa sente nebitano bya dollar tobiweza gwe tuli adivaiza gwoli wakatemba kali kuzanya buzanyi bakuteekawo kigumaaza adivaiza wa president kakati kyembadde nkugamba ntimtn yaabano neyerowamu yalamafosa wambabazi awo wenyini rwanda werembekera awo wenyini nti fe abalina amagezi mu mutwe omuntu atalidde kyamisa naye aba toilet paper kubanga tugisuubira yeewuwe watifu nga yabadde twiki ya gavumenti okuba bobi wine mm, ah, ah, yeegaane teyazijjaayo yeegaane yeegaanetebanamwogerako ku sente tebanamwogera ku bobi wine kkyebamugambye nti baabagula ababaka abo boogere nga bano bwe babaguze bagula baŋganda ngebinyeebwa nebagula besige abo hmm. balemesa hmm. eripooti eh, ewoman is delivering and you change the room ngono omukazi gwenda bera akalangaako njakakuba paka lubanakajjako omukazi nga yekola bino kusola anti nebalaga no gavumenti yamasanyaze gavaako aga gavumentiumeme etuddeawo akalango kalaga na eh, mukazi amasanyaze gamwe gavaako ngaomukazi azaala nansi yatula era abantu bwe batyo bwe bafa omusisa yatula ku ntebe mu ne haja omulungi enyanyirire okukamala hmm. era nasuula egundi ebayibo hmm. era nagendeka ku bayibo kwekwalikne basalira mu nyumba eh, yomusista eh, eh, ali nebevumba enyumba nebevumba ekisenge hmm, erwanyisa mu seven that's more dangerous mm. lwaki omusisa tatuula namukazi musiraamu ayambadde hijaabu naye tulaba n'abasirikale nga bali mukwogera ne bakifeesi mukalangu lwaki hmm. egundi kirala hmm. kubanga tulina poliisi n'omuntu hmm. ti communication bwe yajja katutegeeragana eh, lwaki sheeke teyazanya na faaza era musisa atafumbirwa ate kati musajjaokikola ku muzaata muzaata kizenyireku nti kulani omuntu alina enakisi yagironda nagitwala era erono yagitwala kisanyire kuba basiramu wembagalira singa tekaliiku singa yakayi yayingidde ettaka tozanyira ku ddiini yaabe abantu byakuzanya kuzanya kuzanya so therefore ebintu byamwe nebisinga obungi biri solovebo nti they have been solved by other countries tikakati tulabe pulezidenti museveni katuli kwa kivumenti z nrm abasajja bavudde kenya mu kibinja kyabwe bazze abantu nga makumi aga kujja mu uganda kulaba bebalaninga investment parks naye nga pulezidenti yalagira emyaka makumi abiri egiyise bateekewo investment parks makumi abiri mu ggwanga lyonna teri akyogerako nti abasajja bavudde kenya kusomera wano ate basomera wezitalinyakusi abalyako sente noleeta baasi ekifiira ne mu kkubo bebi kulu vuku mwana oyo bebi kulu abaana abo babiri talina kyagenda kukolera bwe batuse okugyayo sente biriyoni esa tumutuuze yagenze bakututte abaana babiribebi kulu nja kuddamu ate nkwabye bubi nkugena eh. abantu bazire ebivulu byo anti mukiraba eh. nti bakugaa nti bakoze baasi mumotoka bazigaana okuva ebweru akomnbebe kulu yeyagitongoza anti kyenkubuulira hmm. agenda kukifiiramu ne kenya bwe gwali ekenya baayagala mwe yakuza emyaka abiri mwena mu buyinza ne bamugamba nti bayingiriye bonna babajja mmanye eruddawa bakole wuhuluka wuhuluka tetambulanga n'olwaleero babba babba bebikulu nja kwambala bukanzu nga bwe twali luli wajja mm. nenkusonyiwa mm. abaana bate bebikulu te abaana babi abaana babi mm. bwebabadde bbiriyoni esatu kwete bakutute mutuuzo yogenze mutuuzo awo okulya gwe kasobera owa brief case mm. ngogenda kwata brief case kwaba abaana iwe gudu kata oli kada mulungi nnyo mm. naye kasotandika okubuuza fe byetubuuza aa ah, ah, tumusuule kujetikatyobunyisaani <laughs> nga gavumenti eringa efrontinga bebekuluyagudde bebekulu yagudde atongoza ekitagenda kukola ovaola people is bebekulu aninginiya Hmm. lwakiabaganti okudda mu mmotoka gye mutasobola ebintu byona mugenda kubijja japaani nawa assembling baagala bikutta bibanda era kakajjayo ento yako bajja katta anti bakutegedde nti mwoli hmm. ensi yakakyawo era kajjayo ento yako mukoddomi weyabba bibira mwanje konabba ettaka lya ubc hmm. bweyatunda embuzi efamire mu ensi egikyawo bwojjayo otya omutwe kakati bebikulu yagudde nti bamutaddeku kintu ekitakola kinze bampita e kenya i was invited to kenya gwomanyiti program zizino zenkola zino hmm. zitambula ensi yonna gambye n'abazungu bapurezidenti baani hmm. balina ba interpreters waliwo gundi waliwo omukulu omwe kenya hmm. yajja bano omwana omuwala akola mu ofiisi uh, naligenda ebweru naye kati baanalikishalinganga ebweru nebaamba buli kyengenda kwemba sigundi byabe bikomyawo njakumala kubuuza ngenda kuwandikira president official bagambu yeyawa ekiragiro manye abo abaana befuula bamafya bakulemesaaaaaaaaagira sifuluma okulijako nafuluma omulundi gumule bali balowooza nti kansa ankutte nfiireyo yankubidde simu aligindi so nkugamba nti ebyo byonna byakubbiramu moyo mm. bamugamba nti atongozeza eddagala erikola erijjanjaba siriimu akuza emyaka ameka abiri mwena nga tewali waliwo obaga wagulyaku omuzannyo ogwo nti abasajja abaffe ribajja ne batuukirira kabaka ne bamugamba tugenda kukolera olugoye nga gwokagwoolulaba sibo ne bajja simatule kabaka ali bwereere nebimwambazanga ebimuteekako enkufiira nebigandi tanyiridde ngaali bwerere obusolo buli bweru kabaka abafere nebaga nti atalulaba yakukyawa nyo buli kimu kyonna ekyagamba eh, eh, nga buli omu agala kwewozaako <laughs> tugenda bumulamu katono nyo bwetukabafere nebateekayo nengalabi zaabwe hmm. kakati era baleesedde bikulu kwolwajja mm. naye mukugenda ah, akulya ebivulu eh, balamubalamu mm. yangulako okukofiira mwagala eh, balamu yavuddeyo nagamba museveni bwatesimba mu 2 ajja muwabira andi kakati wulira ebyonna babukenya bukenya yagaa nti museveni afuga emyaka kikumi mm. abaganda bagaa nti gavugira aliwo fefe kaffe eh. fe tusobola okwogera abali principled nti ye museveni bwagaana omuwabira mu kooti kyazizaaki nti bakyamwagala getalina buyinza bugaana nga bantu bakyamwagala pati yo mu revolutionary political parties epati yo kan discipline member hmm. ti what if we want omusambi omupiira gyasambire uganda mukola mutya mumusendasendamumutimuweereza etikiti yenyonyi kubanga aliki nasono ajaga timu yesamba nasono era kyemba nende kuga nti eh, gundi nti bakwogerako lunaldo era wadde omupiira tegwafudde ne sente zange